Aún no nos hemos visto pero ya te echo de menos No hace falta vernos para saber que nos queremos No sé lo que hay, solo que algo tenemos, tenemos Baby, nos perdemos Cuando estamos solos no entendemos A la quinta copa ya no sé lo que hacemos Vamos donde quieras sin saber si volvemos Niña, estoy para ti, soy tu niño bueno Hace un año no entraba en la lista Ellos mismos no siguen mi pista Pregunta en el barrio, no hace falta insistas Conocen mi nombre sin salir en revista Fumo tranqui, disfruto las vistas Voy con mis chavales, parecen turistas Y estaremos arriba a la que te despistas Cantándole al micro hasta que salgan chispas Aún no lo hemos visto pero ya te echo de menos No hace falta vernos para saber que nos queremos no sé lo que hay, lo que algo tenemos, tenemos Baby, nos perdemos Cuando estamos solos no entendemos A la quinta copa ya no sé lo que hacemos Vamos donde quieras sin saber si volvemos Niña, estoy para ti, soy tu niño bueno Gracias a mis niños, mi hermanito el Tony Siempre me grabaron sin pedirme nada en moni. Por las tardes que pasamos con el boli por las noches escapando de la poli Soy así, no me pueden cambiar Por mucho que hablen va a seguir igual Pensándote solo rayan en el sofá No sé si me quiere o va a otra más Otra más Tantos que dijeron ni lo intentes Ahora vienen todos se arrepienten Yo quería hacer esto desde siempre Y ahora que lo hago mami sé lo que se siente Fuck para los que estaban tirando lo que tenemos tan entre tú y yo Y por mucho que traten de imitarlo Ellos saben, no hay comparación Aún no nos hemos visto pero ya te echo de menos No hace falta vernos para saber que nos queremos No sé lo que hay, solo que algo tenemos, tenemos Baby nos perdemos, cuando estamos solos no entendemos A la quinta copa ya no sé lo que hacemos Vamos donde quieras sin saber si volvemos Niña estoy para ti, soy tu niño bueno